Johnson has released a statement saying that anyone living 0.5 miles from Downing Street is in fact invited to a large house party. And now, for today's top story. Scientists have found sheep wool to provide effective protection against the virus. That's sheep wool. People are literally flocking to nearby suppliers. Farmers are inundated and cannot keep up with demand. Fighting has even broken out Wenn ich Jule bin ich glücklich, wenn ich Jule bin ich froh. Ja, das merke ich auch wirklich und das bleibt immer so. So ein Jodler macht die größten Sorgen klein. Jolo. Ja, ein Jode dringt in alle Herzen ein. Wenn ich Jode bin, glücklich ist auch manchmal alles grau. Wenn ich Jode ist der Himmel für mich blau.